Arkadaşlar e, bu videomuzda Ubuntu kurulduktan sonra varsayılan olarak e, kullandığımız aktif pencerelerin e, dosya görünüm menülerini bulunduğu bölge en üstteki araç çubuğudur. Bakın burada gedit programımız açık. E, en üstteki araç çubuğunda gedit programına ait olan menüler yukarıda görünüyor. E, terminal penceresine geçip en üst çubuğa gittiğimiz zaman bu sefer terminalle ilgili e, menüler görünüyor. Bu bazen kullanımda bazı arkadaşlara bazı insanlara zorluk yaşatabiliyor. Onun yerine isterseniz menüleri pencerenin kendi çubuğunun içine de alma şansınız var. Şimdi bu ayarın nasıl yapıldığını yap, yapıldığını görelim. Sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan görünüş seçeneğini işaretleyip e, buradaki davranış sekmesine giriyoruz. Davranış sekmesinin içinde Pencerenin başlık çubuğunda menüleri göster seçeneğini işaretledikten sonra penceremizi kapatıyoruz. Bakın artık her pencerenin menüleri kendi pencerenin üst çubuğunda görünmeye başladı. Bu pencere aktifken artık üst çubuğa gittiğinizde burada herhangi bir menü görme imkanınız yok. Bunu tersine çevirmek için yine aynı şekilde sistem ayarlarına girip görünüş bölümünden davranıştan e, menüleri nerede gösterme seçeneğini menü çubuğunda göstermeye işaretlerseniz bakın şu anda kilit menüsünün tekrar menüleri eski haline döndü.